Aku nak beli nasi kanda bowl yang baru tu sebab aku tengok ES makan. Orang KFC tu pun macam, ha? Ha? Hai guys, Assalamualaikum. Okay, selamat berpuasa kepada semua. Kita sudah masuk bulan Ramadan pada tahun 2022 ni. So, hari ni aku nak makan menu comeback. Dah lama dah tak ada dekat KFC. Selalu juga beli dulu twister ni nampak. Tapi dah sejuk ni hmm, Mestilah lihat kan Nampak, Nampak macam besar Tapi taklah besar mana Untuk set didatangkan dengan air Dan juga mashed potato Aku rasa dua-dua ni mashed potato Bicang KFC KFC kan lah. ha. Ni pun sama So tak payahlah letak situ semua hmm, Sama dua-dua mashed potato guys So Kita mari lah kita buka eh. Macam ni nak buka ya. Oh ya. Yeah. Sebelum aku makan tu, pada yang baru singgah, yang belum subscribe lagi, jangan lupa untuk subscribe channel aku, okay? Ha, ah, tekan juga butang like. Ha, yang dah subscribe tu, tolong like sekali, okay? Macam ni. Tadah. Maggie pun dah keluarkan balik menu puasanya, iaitu foldover. over. Tak tahulah aku nak makan ke tak. Okey macam ni dia punya isi di dalam isi di dalam kau so kalau makan ni kan kita kadang-kadang aku letak fries letak cheese sekali ah memang sedap lah bubur lagi macam-macam dan ni tapi tak ada ha aku lagi satu aku nak beli nasi kanda bowl yang baru tu sebab aku tengok ES makan orang KFC tu pun macam ha ha, ha macam tak tahu benda tu ada aku dah check dah dekat website ada dia kata ada kat sini ah, so hmm, tak adalah so aku makan ni je lah Ah sebelum tu aku nak bebel lah sekejap. Pergi drive thru tu supaya mudahkan kerja kita lebih cepat dan nak makan. Tapi itulah KFC kat tempat aku ni memang macam lah seriusnya. Lebih 40 minit 40 minit drive thru. Baik aku makan kat situ je terus. 40 minit ni lama. Hmm, dah bebel pula. Kita keluarkanlah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita makan mashed potato dulu, sedapnya minum dulu sikit bismillah Okay, macam ni dalamnya nampak Okay, nampak kan Aku nak tambah sos sekejap Okay, kita tuang sos dulu Barulah kak, uh, bagi kau sikit dalam ni ada tomato, ada timun, lepas tu sos, cheese, ada salad lah sikit. Lettuce, lettuce. Lepas tu ada kepingan ayam ni dua kan, dua kan. Dua je. Tak cukup sebenarnya dua ni. Kena lebih. Sabar ya. Eh? lipat balik. Lepas tu dah tak tahu nak lipat nanti. <laughs> Jadilah. Okey. Marilah kita makan. First bite untuk korang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Masih sedap guys, seperti dulu. Hmm. dia sedap tapi kalau panas mungkin lagi sedap kan. dia dah sejuk kan tapi sedap je macam dulu sebab aku memang biasa makan juga dulu Masya Allah hmm. tak kau slow eh kau slow Pinggan kosong guys, makan ni je. Hmm. Pai nak hidu-hidu lah Syamil. Kalau cheese lagi banyak lagi mantap. Hmm. Hmm. Tak boleh. Ah, turun pula. Siangnya, Mel. Mel, tengok ni. Tengok ubah apa. Hmm. Hmm. Last two bites, okay? Oh, bau melalih. Sebab tu kalau kena makan pakai ni pegang. Tapi saja, kalau nak dah bocor. Last bite. sikit rasa dia masih sama seperti dulu kalau yang biasa makan. Sejuk pun boleh lah makan. Okay. Tu je lah kot. Tak ada apa pun nak komen sangat. Kalau nak komen pun pasal servis KFC. pun jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku. Terima kasih kepada yang sudah sudi subscribe dan eh, um, setia menonton channel ni. Jangan lupa untuk terus menonton video daripada channel aku. Okay? Selamat puasa. Sekian saja. See you guys next video. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.